تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, semata kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan kepada kita nikmatnya dan mengendurahkan kepada kita sekalian curahan kasih sayangnya. Sehingga kembali pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita sekalian dan memberikan kemudahan terus berada di atas penghambaan kepadanya. Di malam hari ini di malam ke-16 di bulan Syakban Allah Subhanahu wa taala tak lama lagi insyaallah dengan izinnya semata akan mempertemukan kita sekalian kaum muslimin dengan salah satu dari keutamaan dari Allah dari waktu-waktu yang mulia dalam kehidupan seorang muslim dalam beribadah yaitu bulan mubarak bulan yang penuh dengan keberkahan bulan suci Ramadan sekitar 14 malam lagi Allah Subhanahu wa taala akan mengkhususkan berbagai jenis keutamaan dan kemuliaan kepada kita sekalian umat Islam. Di antara keutamaan tersebut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis Bukhari Muslim Idza jaa Ramadan futtihat abwaabul jannah وغلقت أبواب النار وسفدت الشياطين Apabila telah masuk bulan Ramadan, maka akan dibuka pintu-pintu surga. Dan akan ditutup pintu-pintu neraka. Dan akan dirantai di belunggu seluruh syaitan. Maka, kapan ada pengumuman dari pemerintah negeri kaum muslimin mengumumkan pengumuman masuknya satu Ramadan di malam itu dan telah disyaratkan kita untuk menegakkan salat tarawih dengan berjamaah di masjid-masjid menandakan masuknya Ramadan maka sejak itulah setelah terbenamnya matahari di bulan Syakban dan memasuki bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka delapan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala menutup tujuh pintu nerakanya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat dan Maha Agung membelenggu, merantai syaitan-syaitan. Ini seluruhnya hanya dikhususkan kepada umat Islam. Kepada umat yang hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada rasulnya tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya keutamaan-keutamaan yang banyak dalam bulan suci Ramadan. Maka kita sebagai kaum muslimin dan muslimat berusaha menjadi hamba-hamba yang terbaik di dalam mengisi waktu-waktu kita, di dalam memanfaatkan kesempatan yang sangat besar ini dari ibadah dengan penuh kesungguhan. Dari ketawakalan hanya kepadanya. Agar kita diberikan kekuatan dan kemudahan. Dan senantiasa terus kita berusaha dengan sebaiknya. Menjalankan ibadah-ibadah terutama yang Allah subhanahu wa ta'ala fardukan secara khusus. Yang hanya datang sekali setahun. Yaitu penegakan puasa Ramadan demi menyempurnakan rukun Islam kita sekalian. Tak ada kesempatan menyempurnakan rukun Islam kita sekalian kecuali hanya di bulan Ramadan ini. Maka jika berlalu Ramadan tanpa ada kesungguhan menjalankan ibadah rukun Islamnya, maka akan percuma kehidupan Islamnya dalam beribadah kepada Allah tatkala Allah memberikan kesempatan lantas dia menelantarkannya dengan sia-sia. Ya. Maka hendaklah kita menghayati, memahami akan baiknya kesempatan ini. Dan berusaha terus untuk memperoleh berbagai jenis keberkahan-keberkahan yang Allah siapkan di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu pada kesempatan berbahagia ini dengan izin Allah kita akan membahas bagaimana kiat-kiat agar Ramadan kita ini menjadi lebih baik. Pertama, hendaklah kita bergembira dengan kegembiraan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap kaum muslimin di seluruh penjuru dunia tatkala Allah Subhanahu wa taala menjumpakan mereka dengan bulan suci Ramadan maka bergembiralah dengan hal tersebut. Dan ketahuilah kegembiraan itu adalah lebih baik. Bergembira dengan dijumpakannya kita dengan bulan Ramadan adalah lebih baik daripada segala usaha, segala dunia yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 58. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون Katakanlah wahai Rasulullah sampaikanlah kepada umatmu Bifadlillah semata karena keutamaan dari Allah wa birahmatihi semata karena kasih sayang Allah rahmatnya yang maha luas fabidzalika falyafrahu maka hendaklah mereka umatmu wahai Muhammad dengan hal tersebut dengan kutaman dari Allah dan dengan besarnya rahmat Allah kepada kaum muslimin hendaklah mereka bergembira Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan menyuruh kita untuk bergembira tatkala kita merasakan dan menikmati dari sekian banyak keutamaan-keutamaan yang ada di sisi Allah dan dari sekian luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah dijumpakannya kaum muslimin dengan bulan suci Ramadan insyaallah. Bergembira. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala kegembiraan ini dengan kutaman dari Allah dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu lebih baik mimma yajma'un daripada apa yang mereka kumpulkan ay min zahratid dunia. Dari apa mereka kumpulkan dari segala perbendaharaan perhiasan dunia ini. Cukuplah kita merasakan nikmatnya beribadah. Allah berikan kita taufik. Semata kutaman darinya dan kemudahan darinya. Lantas kita mampu menghambakan diri kita dengan sebaik-baiknya. Itu adalah lebih baik dari segala dunia yang selama ini kita kumpulkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan sendiri bahwasanya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bal tu'thirunal hayatat dunya wal akhiratu khairun wa abaqa. Sering kita dengarkan di salat Jumat. Di rakaat pertama tatkala imam membaca sabihisma rabbikal a'la. Allah menyebutkan di pertengahan ayat-ayatnya bal tu'thirunal hayatad dunia, tapi kalian wahai manusia lebih mendahulukan hayatad dunia, lebih memprioritaskan kehidupan dunia padahal akhirat itu khairun wa abqa akhirat lebih baik dan lebih kekal akhirat kehidupan yang kekal abadi itulah kehidupan yang terbaik kehidupan yang kekal Adapun dunia ini penuh dengan tipu daya dan permainan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Iya. Dunia akan fana, akan sirna. Bersama sirnanya seluruh alam semesta. Kita akan meninggalkan dunia ini dan menuju kepada kehidupan akhirat. Maka itulah yang kita usahakan. Dan dengan cara persiapannya adalah dengan penghambaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian dari sekian kutaman tersebut adalah nikmat berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka bergembiralah. Itu lebih baik dari sekian dunia yang kita miliki selama ini. Ada kisah yang sangat menarik di dalam kisah para sahabat yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Imam Ahmad dan selainnya tentang dua orang dari Bani Qudha'ah datang ke negeri Madinah menyatakan keislamannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang ini bersama-sama menyatakan keislaman masuk sebagai umat kaum muslimin. Kemudian salah satu dari keduanya diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang berperang di medan jihad dan diberikan keutamaan menjadi orang-orang yang meninggal di medan jihad mendapatkan pahala syuhada. Orang yang kedua yang juga tadi bersama-sama dengan yang tadi mati syahid bersama-sama star dalam keislaman Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepadanya dengan umur yang lebih panjang dengan umur yang lebih panjang dia mampu diberikan kesempatan menjumpai lagi bulan Ramadan berikutnya dan diberikan taufik untuk beribadah di umur yang panjang yang Allah berikan maka sahabat yang mulia dari salah satu sahabat-sahabat yang telah dijamin masuk surga yaitu bernama Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala an bermimpi tentang perihal dua orang tadi dia melihat dalam mimpinya bahwasanya orang yang terakhir meninggal yang meninggal di pembaringan biasa bukan di medan jihad ternyata lebih dahulu dipanggil untuk masuk surga. Baru kemudian orang yang mati syahid. Maka Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan perihal ini kepada kawan-kawannya para sahabat. Karena ketakjuban yang terdapat pada kisah mimpinya. Hingga kisah ini terdengarlah sampai ke telinga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata kepada para sahabat, "Ata'jabuna min dzalik?" Apa kalian merasa takjub dengan perkara demikian? Perkara orang tersebut bahwasanya yang lebih dahulu masuk surga ternyata yang meninggal di pembaringan biasa, bukan di medan jihad. Maka Nabi ingin meluruskan, mengapa demikian? Dia lebih dahulu masuk surga daripada yang mati syahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaysa qada soma ba'dahu ramadan bukan ke yang tadi diberikan panjang umur satu tahun kemudian baru wafat daripada yang tadi mati syahid bukankah dia diberikan kesempatan lagi untuk berjumpa dengan bulan ramadan dan dia menegakkan sama ramadan dia menegakkan puasa ramadannya menyempurnakan rukun islamnya lagi itu satu kutamaan yang tidak diberikan kepada yang mati syahid di tahun sebelumnya. Alaysa qada salla sittata alaf raka'ah kada wa kada. Dan bukankah tadi yang diberikan panjang umur satu tahun kemudian, dia mampu menegakkan solat ribu rakaat solat begini dan begini. Dari solat fardu, dari solat sunnahnya. Dia mampu tegakkan ribu rakaat selama setahun. Ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kutaman lebih kepada hambanya yang diberikan kesempatan panjang umur dan diberikan kemuliaan berada lagi dalam bulan Ramadan dengan catatan. Dengan catatan yang penting bahwasanya hamba ini mengisi panjang umurnya bukan sekedar panjang umur tanpa ada amalan. Tapi dia mengisi Ramadannya dengan ibadah, dengan kesungguhan, dalam umur panjangnya setahun yang mampu menegakkan 6000 rakaatnya ini menunjukkan keutamaan yang Allah berikan kepada siapa saja dari hamba-hamba Allah ketika diberikan nikmat umur dan dia memperbaiki ibadahnya sebagai bentuk kesyukuran dari nikmat umur tersebut benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tatkala nabi ditanya ya Rasulullah ayyun nas khair wahai utusan Allah siapakah manusia yang terbaik <clears throat> siapa manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas manusia yang terbaik man tala umruhu wa hasuna amaluhu manusia yang terbaik adalah manusia yang panjang umurnya dan dia hasuna amaluhu dan dia bagus amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia memanfaatkan umurnya dengan sebaiknya karena dia mengetahui nikmat yang sangat besar dari dijumpakannya seorang muslim dengan bulan suci Ramadan. Ini dari keutamaan kaum muslimin yang hanya diberikan kepada kita sekalian tatkala kita diberikan nikmat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kemudian agar Ramadan kita menjadi lebih baik <clears throat> dan lebih bermakna dalam kehidupan kaum muslimin. Hendaklah dia memanfaatkan waktu-waktunya dengan ibadah dengan penuh kesungguhan siang dan malamnya. Hanya dalam bulan Ramadan semata terdapat kesempatan terbesar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keutamaan dengan ibadah siang dan malam secara penuh 30 hari. Oleh karena itu disebutkan oleh perkataan Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitab Lataiful Ma'arif wa'lam anna lil mu'min yajtami'u lahu fi syahr Ramadan jihadan. Ketahuilah sesungguhnya bagi orang beriman berkumpul padanya di dalam bulan suci Ramadan, jihadan. Dua bentuk jihad. Yang pertama, jihadun bin nahar ala siyam. Jihad di siang harinya dengan ibadah puasa Ramadan. Dan kedua, jihadun bin layli ala qiyam. Jihad di malam harinya dengan qiyamul lail. Satu bulan Ramadan. 29 atau 30 hari. Siang kita diberikan keutamaan dengan jihad berupa ibadah puasa. Malamnya diberikan keutamaan lagi berjihad dengan ibadah qiyamul lailnya. Esoknya lagi siangnya berpuasa lagi dengan sebaik-baiknya. Malam harinya lagi kita lagi tegakkan qiyamul lail berjamaah bersama kaum muslimin terus menerus 29 dan 30 hari atau 30 hari kita seluruhnya hidupkan siang malam kita dengan penghambaan yang agung. kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini menunjukkan tidak pada waktu-waktu yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kaum muslimin dikumpulkannya dua jihad yang sangat besar di siang dan di malam harinya di waktu yang bersamaan dalam satu bulan secara khusus di bulan Ramadan. Maka kita perlu banyak-banyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semata hendaklah kita bertawakal bertawakal bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang memberikan kemudahan kepada kita dialah yang memberikan taufiknya kepada kita sekalian sehingga kita mampu menegakkan ibadah-ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang berikutnya pahamilah bahwasanya Ramadan tersebut banyak keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalamnya dari berbagai keberkahan bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan akan keutamaan doa terkabulkan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Perhatikan ayat-ayat tentang ibadah puasa yang terdapat dalam Al-Qur'an dari ayat 183 surah Al-Baqarah hingga 187. lima ayat. Ya. Di 183 penyebutan tentang syariat ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 184 penyebutan tentang ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. 185 penyebutan tentang bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. 186 Allah berfirman tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang saya, jawablah sungguh saya maha dekat dengan hambaku. Saya mengabulkan doa-doanya orang yang berdoa kepadaku. Lihat, perhatikan. Dan di 187 Kembali lagi ayat tentang hukum puasa. Tentang penghalalan di waktu malam. Seorang yang berpuasa telah dihalalkan segala hal termasuk mendekati istrinya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ayat ini tentang ayat-ayat puasa 183 hingga 187. Mengapa Allah selipkan? Allah selipkan, sisipkan dari ayat-ayat hukum-hukum puasa disisipkan tentang ayat doa di 186. Ini ada rahasia yang dikemukakan oleh Imam Ibn Kathir dalam kitab tafsirnya. Tatkala ayat tentang puasa, hukum-hukum puasa Allah sisipkan tentang doa mutakhallilatun bainal ayati siyam terdapat dalam sisipan ayat-ayat puasa menunjukkan secara khusus bahwasanya Allah ingin menegaskan menyebutkan keutamaan Ramadan sebagai ibadah puasa bahwasanya dalam puasa Ramadan terdapat doa mustajabah bagi orang yang berpuasa sehingga disebutkanlah ayat tentang doa di ayat-ayat puasa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an ini kita harus hayati. Hayati persis sebagaimana Allah firmankan. Jika Allah bertanya atau jika ada manusia bertanya kepada Mu wahai Muhammad tentang saya, jawablah Allah Maha dekat. Maka rasakanlah kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita tatkala kita beribadah. Dan secara khusus tatkala dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kepadanya ujibu da'wat da'i idza da'an. Sungguh saya mengabulkan doanya orang yang berdoa kepadaku. Dan dikuatkan ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam inna lis-sha'imi da'watun la turaddu. Sungguh bagi orang yang berpuasa terdapat dakwah, terdapat doa la turad yang tidak akan tertolak. Artinya dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan. Makanya kata para ulama doanya orang puasa sejak dia menahan, sejak dia mengawali ibadah puasanya di terbitnya fajar hingga berbuka puasa seluruhnya adalah waktu-waktu mustajabah. Sejak fajar kita berpuasa hingga terus pagi, duha, siang, sore, hingga berbuka. Seluruh waktu kita ini berpuasa adalah waktu-waktu untuk berdoa. Dan itu hanya dikhususkan di bulan Ramadan. Seluruh waktunya dari fajar hingga terbenam matahari. Sebagai doa mustajabah. Maka ingin menjadi lebih baik, manfaatkanlah Ramadan ini. Dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyak memohon istighfar, ampunan terhadap diri-diri kita. Kemudian orang-orang yang kita sayangi, orang tua kita. Kemudian orang-orang yang punya hak-hak kebaikan dalam kita, pada kehidupan kita. Doakan pemerintah, negeri kita kaum muslimin, dan negeri kaum muslimin dimanapun mereka berada. Ini semua adalah doa-doa yang patut untuk kita panjatkan selama kita berpuasa. Dan ini dikhususkan di bulan Ramadan. Iya. Yeah. Apalagi kalau kita menepati, bercocokan, bertepatan dengan saat-saat puasa Ramadan, bertepatan lagi dengan waktu-waktu mustajabah yang lainnya. Kita saat ibadah puasa Ramadan, kita berada di antara azan dan iqamat. Kita mendengarkan azan, memenuhi panggilan Allah, kita mendengarkan salat sunnah, menunggu komat, maka di situ kita berdoa lagi. Maka kita mendapatkan dua keutamaan. sebagai orang berpuasa, doa mustajabah dan menunggu komat antara azan komat adalah waktu mustajabah lagi. Iya. Ini satu kutaman yang sangat besar. Dan juga di waktu-waktu yang lainnya. Bukan hanya di waktu kita berpuasa. Di malam harinya pula terdapat kutaman-kutamaan ya Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi orang-orang untuk berdoa sehingga mereka dikabulkan doanya. Yaitu di mana? di sepertiga malam terakhir. Dan kita orang yang berpuasa insya Allah kita mengusahakan untuk bangun di waktu sahur. Dan ketahuilah sahur bahagian dari sepertiga malam terakhir. Maka jangan luputkan ibadah, doa di waktu sahur. Karena dia adalah bagian dari doa-doa di waktu-waktu mustajabah. Di mana Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir. Kemudian di waktu sepertiga malam terakhirlah. Di situ saja. Tidak ada di waktu lainnya. Allah menyuruh dengan tiga suruan. Sebutkan dalam hadis kutsirat Bukhari Muslim. Allah menyuruh. Hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Adakah yang meminta kepadaku? Fa'u'tiyah. Saya akan beri permintaannya. Hal min da'in fa'astajibalah. Adakah yang berdoa kepadaku? Saya akan ijabahi doanya hal min mustaghfirin faaghfiralah ada yang memohon istighfar memohon ampunan akan dosa-dosanya dia mengingat dosa-dosanya dia menangisi menyesali dosa-dosanya faaghfiralah saya ampuni dosa-dosanya dia amalkan tersebut di waktu sepertiga malam terakhir terutama di waktu sahur menjelang dia menahan ibadah puasanya di sini adalah waktu khusus Allah berikan keutamaan bagi kita untuk apa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi di waktu itulah pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Tasaharu, fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian. Bangunlah kalian untuk makan sahur. Fa inna fis sahur barakah. Karena di sahur ada barakah, ada berkah, ada barakahna dari Allah Subhanahu wa taala. Sahur dan riwayat hadis boleh dibaca dengan di fathah sinnya. Sahur yang berarti makanan sahurnya berberkah. Dan boleh dibaca dengan di doma sinnya. Suhur artinya perbuatannya di waktu sahur dia bangun maka itu juga berkah. Maka jangan sekali lagi kita luputkan kesempatan mulia ini, keberkahan yang ada di bulan suci Ramadan dari keberkahan di waktu sahurnya. Ya. Disebutkan pula bahwasanya para malaikat bersalawat bagi orang-orang yang memanfaatkan waktu sahur dengan ibadah makan sahur. Innal malaikah yusalluna alal mutasahhirin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala atau sungguh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada orang-orang yang bangun sahur yang bangun untuk menikmati makan sahurnya. Karena padanya terdapat keberkahan. Iya. Kemudian dari kiat yang lainnya bahwasannya Ramadan tersebut puasa Ramadan adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan. Ibadah ini hanya dialah ia akan membalasnya secara langsung. Iya. Maka hendaklah kita memahami Ramadan adalah ibadah puasa kesempatan terbesar untuk mendapatkan pahala yang terbanyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu al-hasana bi asyri amsalha illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Seluruh amalan anak cucu Adam itu keutamaan kebaikan untuk dia anak cucu Adam. Satu kebaikan dia perbuat, dia dapat gandakan sepuluh kali lipat. Kecuali puasa. Kata Allah dalam hadis Qudsi. Kecuali puasa. Puasa ini dari hambaku, fa'innahu li adalah semata untuk saya. Wa ana ajazi bihi. Dan saya yang langsung akan membalas ibadah puasanya di hari kiamat. Maka ini kita hayati. Bagaimana puasa ini khusus ibadah. Ya Allah nanti balas kita kelak di hari kiamat. Tidak seperti ibadah-ibadah lainnya. Ini ibadah khusus. Kenapa? Disebutkan oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad al-Usaymi. Hafidhahullah ta'ala salah seorang anggota hay'ah kibar ulama. Anggota majlis ulama besar di Saudi Arabia menerangkan terdapat dua rahasia. <clears throat> Mengapa puasa dikhususkan Allah yang membalasnya? Tidak seperti ibadah-ibadah lainnya. Kata beliau, An-Nasiyam sirrun khafi Allah wa abdihi. Sebab puasa itu adalah sir rahasia khafi yang tersembunyi dari suatu ibadah antara Allah dengan hambanya. Ialah ibadah yang tersembunyi Dia ibadah khusus. Tidak ada mengetahui orang itu berpuasa kecuali Allah. Yang mengetahui pasti si A, si B berpuasa adalah Allah, bukan manusia. Sebab bagaimana? Terkadang seseorang ini berada di kamarnya, berada di rumahnya, dia mampu membatalkan puasanya. Dia mampu membuka lemari makanan. membuka kulkasnya atau dia keluar pergi untuk mencari makanan sehingga di warung, di toko. Tapi dia tahu Allah melihatnya. Maka dia menjaga makan, minum dan segala perusak-perusak puasa dia jaga karena Allah melihatnya. Allah tahu walaupun dia di kamar, walaupun dia di dalam rumah. Ada pendorong-pendorong untuk mematalkan puasanya. Tapi dia tidak lakukan. Itu rahasia antara dia dengan Allah. Tidak ada yang tahu dia berpuasa dengan sebaiknya. Dia menahan matanya dari keharaman, menahan telinga dari segala keharaman, menahan anggota badannya, lisan dari segala dosa-dosa. Itu karena Allah yang dia takuti. Dia takut ibadah puasanya rusak. Ini ibadah rahasia. Maka Allah khususkan saya yang langsung membalasnya. Kapan? Ketika hamba menegakkan hakikat puasa dengan sebenarnya. Bagaimana hakikat puasa dengan sebenarnya? Dia bukan sekedar menahan makan dan minum. Menahan dari mendekati pasangan. Tapi betul-betul dia menahan dari segala keharuman-keharuman yang telah Allah haramkan. Dalam satu hadis Bukhari Muslim. malam lam yada qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan qawlazzur. Perkataan dusta. Dari segala perkataan-perkataan yang menimbulkan dosa. Menghina, menggunjing, mengandu domba. Dan semisalnya, dari segala perkataan lisan yang menyebutkannya kepada maksiat. Wal amal abihi. Dan dia tidak meninggalkan amalan perbuatan zur, perbuatan dusta dari segala perbuatan-perbuatan kebatilan. Yakni kata para ulama, perbuatan kebatilan, perbuatan dusta ada seluruh keharaman. Karena dia ada kebatilan, bukan kebenaran. Wal jahla. Dan dia tidak meninggalkan kejahilan. Kata Syekh Saleh Usaimi, kejahilan ada dua bentuk. Kejahilan adalah tarkul wajibat. Meninggalkan kewajiban-kewajiban. Dia tinggalkan kewajiban. Misalnya orang puasa, tapi dia meninggalkan solat duhur, solat asar. Dia berpuasa, tapi meninggalkan sebahagian dari waktu-waktu solat lima waktu. Maka itu ada kejahilan. Mana kedua? Kejahilan adalah terjatuh irtikabil muharramat. Dia terjatuh pada perkara keharaman. Di waktu puasa, dia tidak jaga dari keharaman. Dia lakukan keharaman. Padahal dia puasa. Matanya masih melihat kepada yang haram. Telinganya masih menerkan musik dan nyanyian. anggota badannya, lisannya masih berkata dusta, masih menghina, masih menggunjing, menggosip, adu domba. Dia tidak jaga puasanya dengan sebenarnya dari segala perbuatan keharuman. Kata Nabi kita dalam hadis sahih tadi, dapat tidak meninggalkan kaulazur, perkataan dusta, perbuatan dusta dan kejahilan, maka Allah tidak butuh hajat kepada dia dari dia meninggalkan makan minumnya. Allah tidak butuh dia meninggalkan makan minum. Artinya apa? Allah tidak butuh ibadah puasa karena sekedar menahan lapar dan haus. Bukan itu mana puasa sebenarnya. Mana puasa adalah lebih dari itu. Menahan dirinya dengan sepenuhnya dari segala apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Maka dikuatkan dengan hadis yang lainnya. Rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal-atash. Boleh jadi ada orang yang berpuasa tapi bahagian yang didapatkan dari puasanya adalah al-ju' ada rasa lapar. Wal-atash dan rasa haus dahaganya. Itu saja yang didapatkan. Tapi ibadah, pahala yang besar di sisi Allah tidak didapatkan. Karena apa? Dia tidak menjaga dari segala perusak-perusak puasanya. Ini mana pertama? Rahasia antara hamba dengan Allah SWT dari ibadah puasanya. Mana kedua? Mengapa puasa Allah khususkan balasannya? Karena dengan ibadah puasa tersebut fihi minat takhlisin nafs min hawaha terdapat pada ibadah puasa dia membersihkan jiwanya mensucikan jiwanya dari segala keinginan hawa-hawa nafsu kepada perbuatan maksiat dan keharaman maka dia menjaga jiwa menjaga hatinya dan hati tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa taala maka Allah sendiri akan membalasnya iya yeah. Masih ada lagi dari mana-mana yang lain mengapa Ramadan adalah suatu kesempatan terbesar yang hendak kita sepantasnya memaksimalkan ibadah kesungguhan kita agar Ramadan kita menjadi lebih baik dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun waktu telah membatasi kita. Marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan panjang umur berjumpa dengan bulan suci Ramadan dan diberikan kekuatan taufiknya untuk beramal di dalamnya bulan suci Ramadan dengan ibadah kewajiban dari salat lima waktu, dari puasa Ramadan, dari qiyamul lail dan segala ibadah-ibadah Allah Subhanahu wa taala cintai. Allahumma balighna Ramadan wa inna fihi ala siyami wal qiyam wa sair al a'mal wa inna fihi ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.